217 metai praeitis, pravieniškės, prausiuosi, sistema rašo, nukrito muilas, paimkite, pasilenkiu paimti, sistema rašo, atrastas naujas išorinis įrenginys, what the fuck.